Mirar cuán bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Mirar cuán bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová. que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Antes yo vivía vida perdida. Antes yo vivía mi vida perdida, sin saber lo que en este mundo malo, sin saber lo que era en este mundo malo. Pero en el camino me encontré un amigo, pero en el camino me encontré un amigo, era Jesucristo que Nuevo que antes no tenía. Ahora vivo alegre cantando a mi Cristo. Ahora vivo alegre cantando a mi Cristo. Yo le canto a Cristo de todo corazón. Yo le canto a Cristo de todo corazón. Aunque vengan pruebas y aunque vengan Cristo está conmigo a donde yo vaya. Aunque vengan pruebas y aunque vengan luchas, Cristo está conmigo a donde yo vaya. Yo le alabo a Dios, porque Él ya me salvó, yo le alabo a Dios, porque Él ya me salvó limpio mis pecados y me perdonó, limpio mis pecados y me perdonó. Oh Jehová, Señor nuestro, glorioso es su nombre en toda la tierra, oh Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, glorioso es su nombre en toda la tierra, oh Señor alabaré, oh mi Señor, te alabaré, oh mi Señor, con la grandeza de su amor, con la grandeza de su amor. De la boca de los niños y de los que maman, de la fortaleza, oh Señor. De la boca de los niños y de los que maman, fundas de la fortaleza, oh Señor. Te alabaré, oh mi Señor, te alabaré, oh mi Señor, con la grandeza de su amor, con la grandeza de su amor. Cuando miro yo a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, oh Señor. Cuando miro yo a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, oh Señor te alabaré, oh mi Señor, te alabaré, oh mi Señor, con la grandeza de su amor, con la grandeza de su amor. Te alabaré, oh mi Señor, te alabaré, oh mi Señor, con la grandeza de su amor, con la grandeza de su amor. Envíame, Señor, al campo caminará, mis manos trabajarán, mi boca predicará, solo para ti Señor, solo para ti Señor. Mis pies caminarán, mis manos trabajarán, mi boca predicará, solo para ti Señor, solo para ti Señor. Cuando mi alma Señor se encuentre en cuando mi alma, Señor, se encuentre en aflicción. En las horas de mi dolor tú me ayudarás y en las horas de mi aflicción tú me consolarás, tú me consolarás. Alegre volveré del campo del labor, alegre volveré del campo del labor después de haber sembrado ya el evangelio de salvación, para la cosecha volveré con las gavillas del Señor, con las gavillas del Señor. Después de haber sembrado ya el evangelio de salvación, para la cosecha volveré con las gavillas del Señor, con las gavillas del Señor.